terorizme ni icyaha giciriritse ugereranyije na jenoside ariko ubu twe tumenya ahantu hari fdr tukagura dorone uzi ikintu cyakurikiraho ambarigo eee eh, mwe muragura dorone agahugu gakennye n'inkunga twabagasha n'iz'icyo ubwo nizo kwirahira hari izahera iwacu none se hari ikibazo kiringoma aravuga ngo barashaka kuzaza bemye eh, ukibaza ninde kiringoma ni umuvugizi wa fdr ukorera mu mashyamba ya kongo mu gihe hari undi mumama hano na menshoninze ko ari umuvugizi wa fdr ukorera i yitwa nde wahise nawe mumenshoninga eh, kandi ari ngufashe kutamenshoninga mm. numuza vitwara ingabire amazina yombi uko ari atatu eh, ni uwo nguwo ni umuvugizi wa fdr ndetse no mu ijambo rya speech his excellence nawe yamumenshoninze amukotinga nubwo atamuvuze mm. nawe yashushe n'umufata nk'umuvugizi wa fdr ubwisanzure bwo kwigaragambya aranavuga ngo abantu bategura note perezidenti wacu ntabwo basoma nkuyaya nashatse imeri yawe ndayibure ko ubundi waza waza jya igihe nkutagenze kuri twita umva ukuntu ubikoze ekute moi attentivement monsieur muyaya patrick harya buriya udasoma ninde imyigaragambyo kuri karenzi karake nawe twakoze warasomye ubwo ngubwo imyigaragambyo nimba twarayikoze ni ukuvuga ngo hari inzira icamo ikorwa nimba izo nzira zitandukanye n'iza kongo mufite inzira zanyu tukagira izacu constitution yanyu tukagira iyacu mm. byaba ari ikibazo ahubwo tubikoze nko muri kongo kandi constitution dukoresha atari iyo muri kongo reka tuguhe ikaze kandi twifurize ibihe byiza aho uherereye hose aziya australia uburayi ndetse n'ahandi hose wumva ururimi rw'ikinyarwanda reka tukubwire ngo ihangane niba wumva utamerewe neza ejo n'ejo bundi nawe burya ubuzima buzaba bumeze neza ushobora kuba wararurira ariko ejo impundu zikavuga kuri kamera turi kumwe na apotere kabarira maurice mutabazi niko bamuzi ushobora kuvuga ngo apotere kabarira maurice abantu bamumenye ariko ni umunyapolitiki mushya kandi ufite egisperiyanse niba yarabanje kubyitoza kugira ajye kubitangaza avuga ati ngende umunyapolitike kuri ino nshuro kandi ugasanga ari kubifitinga ashobora kuba yarabanje kubyitoza mu gihe mwamubonaga mukamubona muri iri sura ariko ubu yagarutse mu isura nshyashya y'umunyapolitike apotere turakwakiriye cyangwa umunyapolitike harya hari titire y'umunyapolitike ushobora kuvuga ngo umunyapolitike cyangwa uko wavuga ngo apotere cyangwa pasita turakwakiriye mutabazi uramwakiriye biba bihagije <laughs> mutabazi turakwakiriye mm. ugubwe neza duherukanye mu kiganiro cy'ubushize ariko uno munsi tugiye kwinjira noneho mu kiganiro cya politiki Eh, nk'umusesenguzi wa politiki yesu bamwitaga umunyanazareti utabazi w'igicumbi wenda nturugero <laughs> eh, ibya mesi yarijya byatezaga polemike cyangwa se ya uti mm. wari urimo kumbaza ngo eh, nari nkubajije ngo ah, hari amazina bita abantu nk'umunyapolitike mushyashya we bamwita gute utaragira inshingano aba afite ngo tumwitirire posita afite amazina se katubatse igihugu wambajije ahubwo ibitekerezo <laughs> kugira ngo tudapfa amazina ugasanga eh, ibintu byabaye amazina nicyo nta kibazo mm, yego rero turakwakira uyu munsi tugiye gusesengura cyangwa ugiye kudusesengura ah, ku masipikisi yagiye akoreshwa n'abayobozi b'ibihugu ah, akenshi bari kuvuga yuko biri gushyamirana mm. hagati y'u rwanda na DRC cyangwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hmm. twagiye twumva bimwe mu biganiro cyangwa rimwe mu ijambo abo bakuru b'ibihugu bagiye batangaza hagati ya bombi yaba ku ruhare rw'u Rwanda ndetse no ku ruhare rwa Kongo hmm. nk'ibyo bintu nk'umusesenguzi wowe nawe hari hari ijisho cyangwa ugutwi k'umusesenguzi nk'uko wabyumvishe hmm. wowe wabyumvishe gute bo eh, ibi ni ibintu nakurikiraniye hafi cyane eh, ndetse navuga cyane kandi ndanabisesengura mu buryo butabashije gukorwa n'undi wese sinzi wenda impamvu batasesenguye ko nasesenguye eh, wenda bashobora kuba barabyibujije babibonaga ariko reka ntabifata muri uwo murongo Namye mvuga ngo ikibazo cya M23 cyase ikibazo cy'umutekano muke mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo ni ikibazo cyakemuka uramutse ushatse kugikemurira mu mizi uko uh, ubona ko abantu benshi bazi umuzi ahuri mm. ahubwo uburyo bwo gukemura nibwo butandukaniraho mm. narabanje mm. uretse ko atari njye wabanje reka mbanze mvuge ngo amarenga yarabanje ariko nanjye nkurikije ayo marenga uh, nyasesenguye ndavuga ni ikibazo kiri hariya uh, kirasaba yuko bakemura ikibazo cya kongo ikibazo cya fdr ntabwo ari ibindi nujya mu bintu bya emutiyeni ukajya muri nyatura ukajya muri mayimayi ukajya muri eh, n'ibindi bintu ngo zamutomboke ntabwo uraba uri gukemura ikibazo mm. ikibazo hakemutse ikibazo cya fdr mm. icya ventura ntiwamenye cyarangiriye mm. kandi byanarangira n'iyo mitwe yindi ushatse kuyiha umurongo ah, urwo rwanda urusabye kugufasha kuko nawe ikibazo rutezaga eh, ugize uruhare mu kuba cyakigirayo ariko nubwo tuzi ko umuzi w'ikibazo ari ari fdr n'abazungu barabizi ko ari fdr eh, na kongere bizi ko ari fdr u rwanda rurabizi ko ari fdr ahubwo dutandukanira mu buryo bwo gutekereza uburyo cyakemuka aho abazungu guteranyaho kisekedi eh, batekereza yuko ari ukuvuga ngo fdr nize ikunda gukora ijambo ngo yemye ubwo ni kiringoma wabivuze ubona nagira nk'umenshonigira bagiye bavuga ibintu kuko kominikasiyo zose ndazikurikira mm. numva igifaransa kuko numva ikinyarwanda numva icyongereza nta kibazo rumba mbafite so kominikasiyo uh, zahari aba ari faransa ahanini keretse wenda izo wakoze mu iringara nizo zingora iswahili nayo ya kongo buriya ni kujideburiye kwa <laughs> uh, noneho uh, kiringoma aravuga ngo barashaka kuzaza bemye Eh, ukibaza ninde uzajya Kiringoma ni umuvugizi wa FDL ukorera mu mashyamba ya Kongo mu gihe hari undi mumama hano na menshoninze ko ari umuvugizi wa FDL ukorera we yitwa nde ese nawe mumenshoninga eh, kandi ari ngufashe no mu kutamenshoninga mm. numuza byitwara ingabire amazina yombi uko ari atatu eh, nuwo nguwo ni umuvugizi wa FDL ndetse no mu ijambo rya speech his excellence nawe yamumentioninze amukotinga nubwo atamuvuze nawe yashushe n'umufata nk'umuvugizi wa fdr hmm. ati na ni i kigali turabafite bahoze bari muri gereza turabarekura ariko bakorana n'iyo fdr rero hmm. mu mirimo nabonye yikorera nagerageje kugenekereza mbona ari umuvugizi wayo uretse ko ushobora no gusanga ariwe muyobozi wa politiko mu buryo buziguye cyangwa ntabwo ari ubuziguye arayikorera wani hmm. urugero umumama yaravuze ngo ngo ngo ubutegetsi bwa fpr ngo niburekere gufata fdr ngo buyitabe abajenosideri ngo ahubwo iyo turufu ngo bayireke ngo bayemere kwicara nayo ku meza y'ibiganiro nimba yarazanywe na politiki azanywe na politiki ze zo kuvugira fdr ko atavugira semu ventura ejo ngo avugire nyatura ejo avugire e-, frn ko ataravugira frn kugira ngo ubone wenda bavuga ngo ventura nibyo muri congo ko ataravugira frn byose iby'abanyarwanda se no uriya mumama specifically ajya no kuza mu rwanda bamucaginga ko akorana na fdr ibyo byaha nabyo numva byaramuhamye gukorana n'umutwe w'abateroriste ni fdr bavugaga so n'uyu munsi rero nubwo yabihakanye ariko ibikorwa akora sibyo ibikorwa akora bimugaragaza nk'umuntu iteka politiki ze zose zubakiye kuri fdr mm. slash fdr inkingi ariko reka dukoreshe ijambo fdr bya fdr tube tubiretse kuko yo nta gisirikare ifite ubwo inahari byaba ari politiko wing ya fdr then ukabona yuko ari nka bya bindi ngo uwakubitira inyagasozi gusutama yazimara nubwo yabifungiwe abonye bishyushye bishyushye aravuga ati sinatangwa kandi politiki n'ahandi ni kuri ideology ya fdr nuvuga ngo mu ijambo rimwe ryoroshye fdr ideology ifite ni uriya mumama afite yayigaragaje no ku gisozi egare akamenyetso ko kabihwanye ntabwo ari coincidence ahubwo umuntu yavuze ngo FDL bareke kubita abajenosideri nkungiye FDL nta n'umuntu umwe nzimo n'isura uyibamo ubu najya kuvuga ngo saba genocide urabona nshobora gushingira ku kintu n'ikindi ariko kujya gushinjura umuntu ni uko wemeza yuko umuzi neza hari ibihamya bigaragara hari ibihamya uzi neza kuko nta nubwo ashingiye kuvuga ngo ndasesenguye shingiye kuno na kuriya ngo nimba harimo abakoze jenoside ngo bazabazane mu biganiro urumva ngo abakoze jenoside babihanirwe ngo noneho abatarayikoze ariko bafite ibitekerezo byiza ngo bafungure ikibuga cya politiki bajye mu myanya ya politike ngo abajya mu gisirikare nabo bakijyemo none se atarabaye umuvugizi wayo ni hehe kuko FDRL eh, ah, eh, na n'uyu munsi ntashyire kuri tebi ibyo uretse ngo barashaka kuza bemye ariko wajya kure ukabona uwo mumama niwe ubitatura ariko mu by'ukuri ntabwo yigeze ibuzwa gutaha nayo eh? nayo ntabwo yigeze ibuzwa nyine zo mubwira umuvugizi wayo aravuga ngo nubwo itabujwe gutaha mutobe ikaba ihari ngo urumva ngo ko mutobo ngo uhacishwe batamwita umujenosideri ngo ariko ngo bari bakabita abajenosideri reka nse n'unabimusobanurira abyumve neza <clears throat> uburyo fdr ari abajenosideri ni uburyo bwo twita incubation genociders by incubation nko kuvuga iki ni nk'uko uyu munsi abahungu bari kabo delegado y'imyaka makumyabiri n'itatu ni ba kabarebe by incubation <laughs> eh, ni nka incubation ya paul kagame kabarebe n'abandi babohoye igihugu bibereye i cabo delgado kuba bagiye hariya ntabwo abo basaza bakeneye kujyayo ntabwo bakeneye kujyayo the same thing the same reasonment the same ideology the same spirit niyo iri hariya kuko nibo babaforumye nibo babubatse nibo babubatsemo icyo babubatsemo noneho na bariya ba fdr babagosora cyangwa se abandi bari bafite barumuna babagosora babakaramira forodowari basindika ubwabo barabafashe bamara imyaka makumyabiri n'umunani babubakamo idea na ideology reba umuntu yarabyawe agakurira ku bibero by'umwefuderere wasize yishe abatutsi mu rwanda akamwubakamo ideology akamwubakamo igisirikare wambwira ngo uyu muntu atandukaniye he n’uwamugize we Luvango, uh, eh, ideology yakoze genocide niyo yubatse abo baribo kandi abakoze jenoside nibo bubatse buri gace kabagize kuba ku bwabo ni imibiri ariko ibyubatse muri b'imbere ni ibyabo ngabo ni kukubwira none bakavuga ngo ba bandi b'abasaza bakoze jenoside ubwo baragiye bagiye bajya bajya mu gisirikare cya kongo abandi bajya kuba bajyanama mu kwa bakisekedi n'iki n'iki bo binjira ahandi hantu abandi bajya mu bucuruzi abandi bajya mu mahanga abandi bajya bo abandi nabo ba kabuga abandi nabo bahungu babo basigaranye amafaranga so abo bantu abahungu bahabyara nabo nabonye kuri twitter baracanye umuriro ba abajudiriva bafite akantu k'akagobe <laughs> k'abahungu bahabyara imana n'abahungu ba kabuga na judiriva bafite akantu k'akagobe kuri bo karashyushye so ubwo abo ngabo bari kuri wingi imeze nk'ivuga ngo izinjiza kashi mu gihe cya kashi kizaba gikenewe so kuvuga rero uyu mumama waravuze ngo bazaze ngo abo babona barakora jenoside babafate nuko azi ko n'ufite koroneri ashobora kuba atarengeje imyaka mirongo itatu n'itanu ufite itatu n'itandatu wenda tuweka afite itatu n'itandatu itatu n'itandatu nayo ufite imyaka umunani muri jenoside ntiwavuga ko nakoze jenoside ariko mbashije kuba narubatswemo ingengabitekerezo nkahabwa imyitozo reka nkubwire ntabwo wambwira ngo njye nari umukozi wo mu rugo w'abanazi turagendana aho bahungiye nibo bantoje nibo bampaye tekinike na tagitike nibo bampaye eh, ideology ngo noneho ngo abisirayeli bavuge ngo ratuzazi iwacu tukwihere akazi ko kuba ari wowe ukontorora nuclear weapon aho bakanda turakwizewe nta kibazo turabizi wari umwana ah, oya wari umwana yuzuye babarukwera umwana barawukuye ukuze ngo ariko ngo nta kibazo ngo waza ugakora politiki none se kuki nyine ataza ngo ataye mu nzira zisanzwe narangiza atangire politiki ngo arashaka kuza yemye iryo jambo kuza wemye se bivuga iki arashaka kuzana na ya ideology yubatswemo kuko si wowe wafunze iyi fdr yafunzwe n'abajenosideri bakoze jenoside n'umupanga barangije bakora incubation bamwubakamo ibyo bari byo ngaho genda nawe hariya ideology aho utupawa twari dufite dukora jenoside niyo tukubatsemo abo baza ibyo abo bayifunze bakora ukabona nabo nibo byo batangiye gukora none bari muri government bamwe ari abaminisitiri abandi ari abadepite abandi ari abasirikare noneho hari n'abaturage kiringoma yavuze ngo barinze ngo turinze abaturage bacu bakuye barumbwire bari muri congo reba nk'urugero eh, nkunda n'abandi bose ba emuventura bahugiye mu rwanda bakubwiye eh, ngo turi mu rwanda ngo turinze ngo abanyamurenge ngo intwaro zo ngo ntabwo turazishyira hasi ngo twirindiye ubwoko bwacu no baza mu rwanda bakabambura intwaro bakazisubiza congo barangiza bakabajyana aho babarindira nta ntwaro bakeneye bari mu rwanda ntabwo bari ku kibuga cyo kurwaniramo barangiza nimba hari n'ubwoko bw'iwabo bwahungiye aha bukarindwa n'abanyarwanda mm. iyo aba baturage bavuga ngo eh, ah, fdr rinze b'abanyarwanda reka tubishyire mu mvugo yabyo abahutu ariko hari ikintu uri kukubaza nimba umuntu atari umusirikare akaba atarakoze jenoside ubu nimba mu baturage arinze arimo nk'abantu b'imyaka mirongo itatu n'ibiri b'abasivili kuki batatashye mu rwanda imirima ya ba se na ba nyina iri mu rwanda wari wabona umwana w'umujenosideri aje gutwara imirima bakayimwima aje gufata isambu ya se bakayimwima hari uwo wabonye ese abakobwa bakabwa ntibajya bazana niba ari abakobwa niba ari abahungu bareba bareba amategeko babona hari ibitungo bagomba kwemererwa ninde wakubuza se kwifata uzanabirebere muri ubu buryo warabona umutungo w'umuntu wakoze jenoside bafatiriye umutungo w'umuntu utuka u rwanda cyangwa se wirwa rusebye cyangwa se ubarwa nk'inyangarwanda hari uwo warabona bafata nimba ari inzu y'ibiri hariya yayishyiramo abapangayi nimba ari pariseri hariya nimba ari ishyamba hariya minu umwegeze uvuga ngo yigeze kuba arimo akora siporo ngo yagiye cyangwa gukorerayo <laughs> akora muri senerije mm. ngo aba ahagaze imbere ngo ya pariseri ngo witwaje jean marie vianney wahoze ari ambasaderi nyine asigaye ari uyoboye asigaye ari uyoboye nimba ari bridge breeders anyway wumve ko nyine ari mu bayoboye ah, abo bantu bakunda kuzamura teori ya double jenoside bakunda we mu buryo bwa ideology ni nkuriye ngabire victoire kwa nta utagiye ku ruhande udaciye ku ruhande ideology ni imwe kandi ideology ni imwe na FDR. ni ngo umuntu wese ufite ideology mwabona ngabire victoire uh, ku rwibutso ku gisozi nujya kubaza FDLR uzamenye ko uwo muntu ari FDLR ntujye mu bintu byinshi Padiri Naimana Thomas FDR Ndagije Imana nibaje Jean Marie Vianney FDLR ngabire victoire fdr umuntu wese uzumva iteka ku rurimi rwahora ijambo ngo ababohoye igihugu nabo bakoze jenoside kuko ko perezida mu ijambo rye yaravuze ngo ngo hari ikintu ntajyaga nizera ngo ariko umuntu ntangiye kukizera ngo samuwani samuweya ngo ntabwo ashaka ko iki kibazo kirangira cya fdr ngo kandi ngo akagerageza kumvikanisha ngo ngo samuhawu wishende crime n'abo batwishe kuko nta bundi buryo yazana fdr gukora ibiganiro nta bundi buryo yayizana ngo ishyirwe muri guverinoma muri pararama no mu gisirikare uburyo ni bumwe bwonyine kuko akeneye kwihanaguraho ko bakoze jenoside uzi icyo bita jenoside nayo ndabigusana muri ubu buryo ngukubise nkakura iryinyo ukajya kundega hashobora kwikura iryinyo nanjye polisi yazavuga nari mukuye amaze kunkura iri ngiri nawe utoya niwe wari nkuye polisi ihita itangira kwandika ikirego kwandika kesi ngo mwarwanye mukurana amenyo ntabwo biba bikiri icyaha cyitwa ku eburesiyo ni abantu barwanye so rero ntabwo guhakana jenoside yakorewe abatutsi bisaba kuvuga ngo ntiyabaye icyo bisaba ni ukuvuga ngo ariko namwe mwarayikoze ubu urangije guhakana iy'abatutsi urugero ugiye ukavuga ngo mu gihe habaga jenoside yakorewe abayahudi starinera uburusiya akaza kuyihagarika akarinda agera hari abadage b'abasivire baguye mu urwo rugamba rwo guhagarika jenoside y'abayahudi ugahita uvuga ngo rero dushyireho urwibutso rwa jenoside y'abadage dejo warangije guhakana iy'abayahudi kuko byakitwa ko <laughs> abantu babiri bakimbiranye bagize amakimbirane urabona ni ibintu bitandukanye cyane so ahangaha rero ndagira ngo nsobanurire abanyarwanda uburyo aba bantu bafite umugambi mubisha abantu bakoze jenoside bo bagiye hariya hirya nabo bavuga ko ari abasivili ariko njye mfite teori ivuga ko atari abasivili ni abasirikare ahubwo bashaka kuzaza bakimfilitira mu baturage biyita abasivili kuko ushaka gutera u rwanda ukinjiza abaturage ibihumbi mirongo itanu batojwe igisirikare b'abakomando mu basivile ikiba gisigaye ni uko bazabona intwaro gake gake bazibika amazu yabo barangiza urugamba rwaturika uyu bahita bazamukira icyarimwe icyo ni ikintu buri muntu wese uzi intama nanjye utari umusirikare nzi ntabwo wavuga ngo hari umuntu wabaye mu gisirikare avuze ati ngiye gutera goma nafata ibihumbi bibiri cyangwa igihumbi nkakinjiza muri goma mu mujyi ariko cyambaye sivire ntabwo watera abantu bose baje kuri front haba harimo hagati sasa abo ni nabo baguha amakuru ya pozishoni kuko uzuzi aho bari nabo bakuzi muziranyeho mukomeza cya gikorwa cyabo so noneho rero ah, tujye ku magambo y'abakuru b'ibihugu ah, perezida wacu reka mbwekare watangiye n'ubwo bari baravuze kuvana mbere akabihorera ariko mu bintu perezida yavuze ndagira ngo nk'umusesenguzi ujya agera aho abandi batageze mbinjirizamo akantu abantu batajya binjizamo mm. umunsi yavuga ko wasinze akavuga iby'amateka ye hari ijambo yavuze aravuga ngo bamwe muri twe twashize ubwoba kera iryo jambo araryumvishe <laughs> aravuga ngo cyokoze aribuza kubera ko cyagiye avuga ririya jambo aravuga ati nari naribujije kubivugaho ngo reka ibyo mbiretse ariko ndubwo yari abiteguriye kiriya gihe ariko icyo gihe hari gato yashyizemo ndagira ngo nako nkazane nkahuze n'ibindi araba ngo wenda ngo nibabikorere iyo hirya ngo nta kibazo nzabareka ngo ariko umuntu uzaza hano ngo akadusanga hano ngo tuzahabana ku bwacu si ku bwe ngo fdr irashaka kuza yemye kuhaba ku bwayo na samuwani samuweya na kisekedi uzaza hano we tumva iryo jambo sinarisesengura ngo ngere kure kuko ni wango simuri abajenosideri twarabirukankanye murirukanka tubashyiraho umuto wo kuza ati usanze hano ugashaka no kuza ku gatuza simutekerereze ariko nge ngerageze kumva iyo umuntu avuze ngo twabana ku bwacu si kubwe ku bwacu ca mutobo ujye mu gisivire utuze tuguhanduremo iyo ngengabitekerezo ya double genocide ya hutu tuguhandure tuguharagate tukoze tukuvugute tugutere n'ipasi tubone ko wumutse tugucungira hafi ariko usudira tugucungira hafi usudira ariko ko yaciye umuto buriya byamushizemo nk'uko n'uwo muvugizi wa fdr twamubaye ariko cungisha ijisho hehe none se tuyobewe ibyo ibyo what you carry is deadly it's genocidal ntabwo ari imikino rero turakina aho ngaho ntabwo ari mabigibigi nk'ukuvuga ngo ntago twa uzaza hano atakazasanga hano tuzabana ku bwacu si kubwe niba uvuga ati umva nimba nakubaga kuri umujenosideri se nimba nagukinja nimba icyo cyo byo kuza kugatuza mbese mukikure mu bitekerezo mukikure no mu bwonko hari ikintu kongo igomba kumenya ibi irimo ntabwo izi ibyo ari byo uzi impamvu ubuyobozi bw'u rwanda bumaze imyaka ishobora kuba irenga icumi perezida ati naragikekakekaga ariko nkaburaho umera ateko nanjye kukizera amaze imyaka abizi neza ko urugamba rumeze nka gutya ashobora kuzarurwanda niyo mpamvu n'urugero rdf urebye ukuntu itoje ubona ari umurengera hari ukuntu ujya kwaka akazi bakavuga ngo ufite ikibazo cya over qualified iri over qualified uri kucyumva icyo kintu abana igihumbi baragiye kabodere gado mu minsi ngayo kandi hazaga ingabo zikadondoza zikadondoza z'abazungu karindwi n'abana ba makumyabiri n'itatu gusa nshyatse kubwira rdf y'u rwanda yitoje urugamba rwa infantry nk'izarwana na amerika amerika ivanyemo indege na drone no gushyiramo bya satelite ngo iraturusha tekinoloji bakaza bangwa ni ak47 ku zindi umubare w'abasirikare ku bandi nibo bahabasha guhangana na rdf kwa gutya hari ibihugu biba bifite infantry iremereye kabisa buriya n'ubufaransa ngo bushobora kuba buyifite ariko ntabwo ari kuvuga ngo warwana na fdr na fardc na fdr ntabwo ibyo ari ntabwo ibyo byo bikunda habayeho kwitegura rero ku ruhande rw'u rwanda kuko twabonaga dukomeza gushakira uburyo tugashyiraho umutobo tugashaka uburyo bwose nubwo abantu bakoze jenoside ariko turashaka ko abanyarwanda bumwe bakababarirana usabye imbabazi akazi yabo akajya mu buzima busanzwe tukagerageza kumvisha abakorewe jenoside gutanga imbabazi tiri wapi abantu bashaka kuza bemye kuza bemye nabigusobanuriye kuza bavuga nk'ibyo ingabire yavugiye ku gisozi noneho reba dufite abantu ibihumbi mirongo itatu bakoze ishyaka ririmo abo bantu ko n'ibitenge ariko wabigarura ibitenge se mbivuze ko ukiri muto umenya icyo nshatse kuvuga <laughs> ibitenge by'interahamwe ubwo ni madowadowa y'interahamwe n'ibitenge babishyiramo da mbese moya yavuze ngo iki erega bose bari mu gakino ngo mu rwanda ngo duruwa ngo do manifeste ubwo ni ukuvuga ngo baza bagakora ishyaka ryitwa fudere wenda bari bateze irindi zina ubundi bakajya bazinduka ku gatandatu dufite imyigaragambyo dore fudere iri kwigaragambya kigali ariko eh? <laughs> ibi bintu ibi bintu ntabwo nabihesha umugisha nta nubwo nabishyigikira n'umunyarwanda ushaka kubishyigikira ari nayive ntabwo azi ibyo arimo rero umuyaya navuga ngo durado manifeste ni uko bavuga bati tubicishe mu nzira itarwanya bakemera efudere kuyijyana twanasaba yuko bayemerera yuko constitution ivuga ngo kwigaragambya mbese bikamera nk'ibyo muri congo bikamera nk'ibyo muri congo ngo freedom of speech umuntu akajya ajya akavuga ngo kuriya nyine uriya yavugiye hariya ku rwibutso noneho byo bikaba bikaba ari ibintu ahubwo umuntu avuga bakamukomera amashyi bikitwa ngo mitingi iriya speech yahariye mm. bahaje bageze i kigali bahawe izo mbaraga natwe abanyarwanda twabibererekera mm. iriya iba ari speech ahubwo igira views nyinshi ikomerwa amashyi cyane mm. iriya yaba ari nta nubwo ari speech gusa yaba ariyo agenda politike y'uwakiyamamariza kuba perezida muri bo akaza avuga tumva nzashirishaho inzibutso z'abahutu munani soma amashyi batika n'ibyo bashaka kutuzanira ubu nanze gusubiramo uko ntekereza bajya bakora ibyo bintu ko hatagira uzagira ugira ngo nanjye uri kubivuga mm. uri kumva icyo kintu nzazishyiraho eh, turi benshi bakongera agarura amoko ndi umunyarwanda icyo ni ikinyoma mukivemo wajya menye uwo uri we sha eh, menye eh. kandi baratuye byandi byabo byabo byabo byabo ngo jenoside yaba iri close kongera kuba kuko abajenosideri nibo baba baje bagahita babwirwa ngo mufate intwaro mufate imbunda mufate imyanya ya politike mufate mediya uzi amafaranga ariko bakaba baba bafite bahita bubaka ikintu bita amateleviziyo n'amaradiyo mu bandi sansibiliza imyumvire yabo bagacengeza ikintu bita pawa hutu pawa noneho y'umwimerere va kuri bya bindi byo tekinoloji yari nkeya kiriya mbese bajya bafata ikintu kimeze nk'urushinge serenge bagatera eh, eh, mu ngengamyumvire muri ideology y'abagosora bagakurura bakuzuza bakazunguza bagacugusa bagatera muri muri uriya wariya kuri tapi ruje eh, karamira bagakurura serenge bakuzuza bagajoma muri sindi kubwabo teodori rewo mugesera bamara kuzuza bagacugusa hari ukuntu abantu banywa heroine babanza no gushyushya bagashyira ku kababura bagacamutsa muri iyo mediya bagacamutsa barangiza bakajya bafata umuntu batera sasa hmm. bapiriza shyiramo piriza piriza piriza umva jenoside ya kabiri yaba iri ku muryango ibyo byose abazungu niba twitayeho niba dufata nk'ihene ariko ubu ngubu tugiye kubaza abayahudi tuti ko ibi bintu ari kudukorera ntimutuvugire ubu mwe bashatse kuvuga ngo abanazi babahereza ubuyobozi berire mwanezerwa na bamugarure mwanezerwa cyangwa bakavuga ngo tujye gufata abadisipure ba hitireri mm. n'abadisipure b'abanazi bo barashaje mm. tubahereza ubuyobozi bw'iberire mwanezerwa mukabikomera amashyi cyangwa mwarwana uzi ukuntu se isirari yibikora yakoze operasiyo bita god's wrath nta muntu n'umwe wishe abayahudi tuzafunga kandi si bireba ntabwo bigize bibabuza mu rwanda wakoze jenoside uzanamukubita urushyi umva bakwibutsa ingingo bita human rights baturayizi wowe human rights tubagosora ntunamurye urwara n'abahungu be bateyemo ya serenge ya inkibesheni bitwa efuderere ntukoreho turakureba human rights abishe abakinnyi b'umupira cumi n'umwe niba cumi na bangahe b'abanyayirani bakabica babarashe bari babakidinapinze bakoze operation god's wrath to kill kandi babivugaga openly we track them kill them ariko twebwe turi nk'utunyamaswa abakoze jenoside y'abatutsi ntiwemerewe no kumukubita urushyi ahubwo mucunge neza ibiganiro n'ibikorwa uzahita umuzana muri muri gavumenti dati ibyo ni by'abanyarwanda ba mutabazi muri politiki ahubwo se utari wanawe kanabipanze n'umuhamagaro udahari ntiwahita uza mm. ibyo bintu usaba wabyihorera ukabireka wabijyanye se mu bisirayeli twanze tukareba ko bakureka ko bose eh. barahinduka abasirikare abandi bagahinduka abapolitisiye bakakurwanya god's wrath bakakurasa mbese bakagukoreraho tekinike zose musadi yize hmm. ariko iyo ni double standard bo bemerewe kubikora twebwe ntabwo tubyemererwa terorizme ni icyaha giciriritse ugereranyije na Jenoside. nuko ni terorizme ni kirumuna cya Jenoside hmm. ariko bo ariza wahiri tamika drone ariko ubu twe tumenya ahantu hari FDLR tukagura dorone uzi ikintu cyakurikiraho ambarigo eee eh, mwe muragura dorone agahugu gakennye n'imbunga twabagasha n'iz'iki ubwo nizo kwirahira hari zahera iwacu none se hari ikibazo wari bazahera kubera ko yakoze Jenoside hmm. none se bagiye kubombarida bagasanga hari zawahiri afite abadisipure mu nzu yirwa ateramo serenge ya ya ideoloji bababwira ngo mubanze musohoke tubombaridare zawahiri niwe wakoze igikorwa ubundi sare zawahiri yagiye ku kiwanja ko yubatse ubwonko bw'abagiye ku kiwanja icyo nshaka kubwira ni iki ngiki abanyarwanda ntibareke gukina imikino bari kugerageza gukina iyo mikino ni iri morutera bahumuke iri diyaborike iyo mikino ni iy'ubunyamaswa hari ijambo rivuga muri yakobo ngo ubwenge ngo bwo buva mu ijuru uko bumeze ngo ubwo ni ubw'inyamaswa abantu n'ubw'abadayimoni hmm. ibi bintu ba kisekedi bari gukora ni iby'inyamaswa abantu ni iby'abadayimoni hmm. hanyuma mutabazo noneho ndashaka kwereka iki ngiki hmm. ni ukuvuga ngo speech ya his excellence yagaragaje ibyo nanjye nari nagaragaje musesenguzi nakoze amezi atandukanye mvuga ngo fdrr barashaka kuyiterura bayishyira mu rugwiro iryo jambo naryumvikanyeho cyane abantu bagira ngo hari n'ibyo ndi guhimba ntabyo mpimba ni umusesenguzi ndavuga ndahera kuri iyi speech ndahera kuri iriya ndahera kuri ibi noneho abantu bose nyangarwanda barifoye ngo igihe cyo gutarega cyageze ngo twagiye ntabwo biriya bivuga ku busa ok nubwo bitazabahira ariko bo bazi ko biriya kisekedi yavuze asubiza his excellence ko bizacamo bo bazi ko mbese bizacamo kuko bizeye imbaraga z'umuzungu uzamenamo ariko n'uwiteguye yiteguriye ko azarwana n'abantu bahawe imbaraga n'umuzungu ntabwo yiteguriye kurwana na faridese ntabwo rdf ugereranyije urwego itoje hose urwo kurwana na fardesi yitoreje ibindi birenze ni ngo imbaraga zose zizazamo zose niba babigejeje aho gushaka kubikoresha imbaraga bamwe muri twe twashize ubwoba kera ni ukururwana ngarama ni ugukubita ntebana ngarama tumanuka kandi nanjye ndabishyigikiye ntabwo ariko ngo kubera ubwoba se ubwoba nibwo wenda bwanatumye n'iyo jenoside abantu ntibayihagarika nese twe ko yabaye abantu bose bayishyigikiye ariko utayishyigikiye eh, bakuritura bakuritura si mwabwa ngo ngo muri mirongo inani na gatanu ku ijana ninde warituye mirongo inani na gatanu ku ijana y'abanyagihugu dutire faso abantu ntibareke gusubiramo ikosa twakoze mbere ni uvuga iki nimba ikintu atari cyo nimba ikintu ari ikinyamaswa abantu nimba ikintu ari icy'abadayimoni cyabamo kisekedi cyabamo faridese yose cyabamo fdr riteranyijeho cyabamo abazungu abanyarwanda twese tutari muri uwo mujyo wabo ngabo ni uguhagurukira icyarimwe tukavuga ngo over our dead bodies ntabwo ibyo bintu tubyemera ntabwo kuko n'ubundi ni urupfu ruri gupendinga sitiro hmm. noneho rudutesha agaciro twongera kutubanagaza mu ariko byibuze urwa mbere rwo rwaba ari urupfu rwiyubashye ibyo bintu n'umuzungu agomba kubimenyaho ko abanyarwanda ariyo verisiyo yabo kandi biba ngombwa kuvuga ngo poropaganda nibyo uzayikora iyo ngiyo nkagufata nkawe ndabona ubumbahumbya ndavuga ubumbahumbya nkabikubakamo bikakujyamo mm. kuko nibyo n'abubatsi byabagosora sindi ku bwabo n'ibyabakaramira mu bana ba fdr nabo ni abanyarwanda babibubatsemo nabo bijyamo nimba ububakamo ibyo kwica se bijyamo kubera ko kubakamo ibyo guhagarika uwo mwicanyi bizima kandi bigakora ko n'ubundi naza ntuzaba uriho uzaba utariho uzaba uriho uraye utiriwe so ahangaha eh, his excellence aravuga ngo ndashinja ubuyobozi bwa kongo yuko mm. bukorana n'abazungu runaka bugashaka kubaka igitendo cyo kuzana abajenosideri ku butegetsi hano cyangwa se kubafasha ngo badutere mm. bagira uduce bafata wenda basaba eh, ibiganiro nibabona bafite imbaraga nyinshi reka banatere bagere i kigali you see this arabivuze gusa wenda agiye gusoza amenishoninga wati iby'amatora uyu arashaka no kuyigiza inyuma eh, noneho muya yaraza akora ikintu we na kisekedi gisekeje hmm. wari warasomye ibitabo bya criminology nari ngiye kuvuga ngo warize criminology ariko nanjye ntabwo nayize mu buryo buri formal education it's informal barakubwira ikintu bita diversion nk'urugero nditanga urugero nta nta kibazo ngira cyo gutera blague ku byanjye n'ibibazo byanjye ukaza ukambaza ngo mutabazi ngo ko wambaye agakositimu keza ukavuga icyongereza n'igifaransa ariko ukaba ngo hari amadeni utarishyura najya gusubiza nkahita mvuga nterega ubundi igifaransa eh, urumva kibamo konjugeza nkatangira gufata eremayo yo kuvuga ngo subiza iby'amadeni ariko ko washyizemo iby'igifaransa nzi kuvuga n'agakote keza njye nkahita nubaka mesaje yanjye ku gakote keza nanone no ku gifaransa cyanjye icyo gihe mba ngufasha hmm. ndagufasha kuki udasubiza ikibazo nyirizina ukajya gusubiza ikintu kitari kigenderewe mu kibazo itse dayivajoni kuko ari agashami gato kari karimo hmm? ushaka kukuriraho nk'agashami eh. umuntu akaba yakubaza ati umugore w'akanaka ntabwo ujya umugira ngo niriya ese bakwaje indeshyo ibyo bavuze kugira bijyana n'indeshyo <laughs> subiza ikibazo kuki udasubije ikibazo sitireti ukajya ku kindi kintu cyangwa se ugatuba ngo ubwo uraje ngo ejo ngo nakwimina narakureze muri karitsiye wakoze iki n'iki no don't divert wica ku ruhande subiza icyo ubajijwe rero hano muyaya araza Eh, ngo nawe ubundi ngo perezidenti ngo kuvuga ku by'amatora eh, ngo ntabwo ari isomo rya demokarasi azanyemo demokarasi havuzwe amatora azanyemo ngo freedom of speech hmm. turayifite ubu se kuvuga azanyemo ngo ibyo ubwisanzure bwo ah, kwigaragambya aranavuga ngo abantu bategura note perezidenti wacu ntabwo basoma nk'uyaya nashatse yemereye yawe reka ndayibure ko ubundi waza waza jya unsubiza igihe mutagenze kuri twita umva ukuntu ubikoze ekute moi attentivement monsieur muyaya patrick harya buriya udasoma ninde imyigaragambyo kuri karenzi karake nawe twakoze warasomye ubwo ngubwo imyigaragambyo nimba twarayikoze ni ngo hari inzira icamo ikorwa nimba izo nzira zitandukanye n'iza kongo mufite inzira zanyu tukagira izacu constitution yanyu tukagira iyacu byaba ari ikibazo ahubwo tubikoze nko muri congo kandi constitution dukoresha atari iyo muri congo ubwo wowe ufite demokarasi cyayo hari igihe wavuga ngo muti ibyanyu mufate ibyacu niyo demokarasi it's the power of the people of rwanda not the power of muyaya and his maybe ignorance maybe i don't know what ni wowe ubizi ibyo ari byo ariko iyaba byari ubwengere byari ubuhatari byakabaye byarubatse imihanda kongo byarubatse ibitaro byarubatse guhuza kw'abaturage social cohesion twe dufite n'ubwoko bwa bumwe bwishe ubundi burabana nta urya undi urwara bagakorana mu kazi iterambere ariko iki gihugu kigiye kuzakora liberation noneho ukoze iby'ubusazi umuyobozi wawe waje noneho akora ibitanabaho noneho icyo ni cyo umuyobozi agomba kuza gukosora ati kariya kana kavuze utuntu kavuze utuntu katagomba kukwinjiramo hmm. umuyobozi waje uzi ikintu yakoze ngo twebwe kongo twananiwe emuventura urumva iki kintu hmm. twebwe kongo twananiwe emuventura eh, turasika dufatana uduce nka magana arindwi tukajya guhamagara ingabo zose za afurika yunze ubumwe dutatabaza Tuba tubaka ingabo za radiyef tubeshya Eh, turashaka kuzakora liberation tugakuraho ubuyobozi bwo mu rwanda n'ubutegetsi bwo mu rwanda eh, abanyarwanda mwe murabavana eh, ntabwo turi abavandimwe bawe ufite ubushitani nk'ubwo ngubwo ubuvandimwe uri gutsindira cyangwa keretse niba abandi banyarwanda ubwo batari mutabazi naho abameze nka mutabazi ubwo tugomba kukwitakana ijana ku ijana cyose nimba abo uri kuvuga uvuga ko mufitanye ubuvandimwe ari aba fdrr ubwo mwaranamuhoranye none ntimuzi aho baba bari ko mutari abagota n'umunsi wa rimwe ngo nimubona ko barasa bibananiye muhamagara adepite twabagose muze mudufashe hacyagiye petero nabwira abantu ati muze mudufashe ifi zo twazifashe ariko kuzizamura ni ikibazo muzazifate mutusabe inkunga yo kuzizamura oya mubakeneye senesove mubakeneye bafite imyitozo mubakeneye bafite intwaro mwabashyize katanga niko munisiko yambwiye katanga ibamo amabuye ureke ibi bya kibumba asaba amabuye ko twahungiye mukadushyira nk'impunzi nkarwarira korera kuki mutanyanye katanga amagambo makeya ujyanye katanga ni ukuri kumwubakira n'ubushobozi kugira ngo acukure ayo mabuye wirirwa uvuga ko u rwanda rwiba ariko ubundi ruyiba gute urugero fdr yibaye katanga ko mwayabahaye mushatse muzi icyo kirombe mwabagota muti dore ngabo hmm. nubwo mutabarasa mukabagota mugafotora ikirombe rdf icukura kuki mutakigota ngo mukitwereka base muzagote icyo M23 icukura none se yabicukura igakenera n'intwaro mu bwako yihabwa na Kigali yagifataye mu kirombe ikagurisha ikagura muko wajinga sana hari umuntu don't have a brain abantu barajya hariya bagafunga amakositimu bakavuga igifaransa ushaka ahubwo munavuga iswahili twe tuvuga ikinyarwanda ibifaransa byinshi biri eh, ngo reridere retrograde gabanya ibifaransa birimo complikasiyo kisekedere gaburi yatwaraga tagisi hariya muri belgique akunda gukora rivurezo y'ibiryo <laughs> niho kariya gafaransa yakabaye eh. neza umuntu akuriye belgique urumva igifaransa byaba rwose byo pe igifaransa uba cyizi pe ariko ntibivuze ko icyo gifaransa nicyo niko kitubatse ubumwe bw'abanyakongo icyo gifaransa nicyubaka imihanda n'amavuriro n'iterambere ariko byari ibintu utanyemeza ubu naba mfite umucanga iwanjye nkajya nkoramo nubaka iwanjye nawe ugakoramo uwunyiba ukubaka inzu nziza kurenza iyanjye kandi ari njye ufite ntabwo bishoboka tuvugana nk'urugero tuvuge ko ari nk'abantu bakeya bashobora kuba biba leta y'u rwanda ariko se tuvuge ko bakora ibintu biruta ibyo leta ikora hari ikintu numva ese nongere mbaze ikindi kibazo mm. hari ikirombe mu rwanda tutazi aho kiba hose byose turabizi aha none se congo ishatse kongira kifite le jugement kugira ngo umbe ko nanjye igifaransa un jugement de mineur de mineur mineur mineur hari jugement mufite mutaza kiba rero ni muvuge ngo iyi ngi yifitwe na fdrr yifitwe na mutomboki iyifitwe n'abanoza Israel Tel Aviv yitwa iyitwaye ba Russia yitwa eh amakuru ko musaza yaduhaye tuyafite turaje tugucaneho noneho hari birombe bitatu turi kubona bibiri mu maboko ya rdf mugende aho biri mubizenguruke muzane mu nisiko muzane muzane muzane muzane singaba bari gucukura murabeshya abantu hari ikindi mutazi buriya abanyarwanda twasoma twise amashuri noneho n'ibibazo twaciyemo biratwigisha nimujya mujya kubeshyera abantu mujye mukuramo abanyarwanda kubera ko rero birirwa muri izo media interinasiyonari batanze ya mabuye bakabaye bubakisha iterambere ry'abanyekongo ariko hari n'abantu bakora mu rwanda ngo ibiriya bintu bagaragaza ngo bamaze kugeraho ngo n'ibiri i kigali gusa ngo mwajye mu biturage se ah, umudugudu wa miliyari icyenda uri mu kinigina hariya ni i kigali n'ahandi uzajya za ngoma tuve aho ngaho mwebwe ko na kinshasa yuzuye umwanda ngo mirongo irindwi ku ijana ngo bakoresha tuwarete zo mu bihuru kinshasa kini babita abakinuwa lekinuwa reba aba bantu ngo nibo bagiye kuri baretinga ubwo uzi icyo bivuze iyo umuntu akuri baretinze aguha ibisa n'ibyo we afite ndaguha urugero Uganda nubwo yo itari baretinze ize kuri foro ariko reka tuvuge yuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi yatanze sapoti sibyo mm. mu rwanda ariko uzareba ibigo byinshi byo mu rwanda bijya kwitiranwa n'ibya uganda rwanda reveni otoriti uganda reveni otoriti ahubwo nuko twe twabifashe kubera ko twe twari tuzi icyo dushaka tukabyagura tukabisumatiza tukabishyiramo na na na ani mu gihe ibyawe bifite korapushoni urengereye uvuze ko byinshi mu ikubitiro byasaga n'ibyo muri uganda mm. ubwo bivuze ngo u rwanda ruribaretizwe na kongo twahita tuba kongo amasasu yirwa mu rwanda yahita aza umwanda muri kigali tayari nk'uwa tuwarete ugasanga abantu ntazo bagira amagambo makeya nimba ari kongo baretinga u rwanda cyangwa nimba ari u rwanda rwari rwaribaretinga kongo ntekereza ko isi yose ifite igisubizo cy'icyo kibazo uretse wenda kubanga abantu bashaka guterura fdr ngo bayizane mu rwanda ngo bajye bahora babona u rwanda rwo ruhora hasi hejuru mbirimbiri bityo barukoremo ibyo bashaka barupushinga uko bashaka iyo babona abazungu dukora ibintu twese tubiviraho indi imwe dufite demokarasi konsansuweri barajiginwa ngo buriya kuki na konsiyo yabo bibutse kwandikamo ijambo konsansuweri ngo abazungu bo nta munsi n'uwa rimwe no mu gihe cy'ubukoroni ntibigeze bifuza yuko ibihugu bya afurika biba sitabule rero iyo babona ah, ibihugu byose bya afurika birimo byirahira u rwanda u rwanda rugeze ahantu rusigaye rujya kuzana umutekano muri cabo delgado central africa ku bazungu barajiginwa bakavuga ngo no dukeneye fdr iri hariya irimo ibavuyanga binari akajagari binari akajagari barasana kudeta papapa ye bataye imwe yigumuye ku yindi nyine sibo si Kongo se yakoze liberation none suriya muntu bahaye inshingano cumi na rimwe bakamuha inshingano mu gisirikare cya Kongo wagize ngo nicyabaye yarifashe yari umusirikare koko arangiye arifata afata umutwe yayoboraga batariyana yayoboraga arayigumura ijya gukora umutwe w'inyeshyamba nizo zose zamutombo kino zivuka umukoroneri cyangwa majoro ahita afata we yayoboraga ati twagiye n'izi mbura twari dufite twagiye ubwo ni u rwanda rubaye ribaretedi na congo ibyo ni byo byahita biza mu rwanda ndi kubwira abanyarwanda kugira ngo murebe nimufate ibintu ngo mufate n'iminenegwe dore ko yanavugaga abanga abanyarwanda turavandimwe ameze nk'uturokirita kisekedi wawe gisubwiye ubwino ntago burera ahangaha rero eh, kisekedi asa n'uvuga ngo nawe yakoze divajoni ntiyasubije ngo kuko ikibazo cyari cyari kiriya nibyo nandikiye muyaye mm. ndavuga ni muri kora ni ikibazo cyari kiriya kivuga ngo mwigeze mufasha muporoteja muhisha muhishira abajenosideri mubizi ba efudereri muzi aho bari murabahishira mukorana nabo mufite umugambi wo kugira ngo mubafashe kuza gufata uduce two mu rwanda basaba ibiganiro cyangwa se kubasabira gupushinga hizegisi paul kagame ngo abemerere ibiganiro mu buryo bwa bwa bwa pression politike cyangwa se diplomatique politike ni nicyo kibazo cyari kiri muri speech ah, ya muzehe ah. ntabyo ntabwo iki kibazo bagisubije ahubwo batangiye kujya batinyuka ukumva kisekedi aravuze mm. ngo ariko ubundi fdr kari bene wabo kari abanyarwanda nkabo mm. ngo nimba tuganira na m23 ngo nabo baganiriye na fdr m23 mm. bayita umuteroriste bataganira nawe Eh, fdr yo ni abaterorisite uwo mutwe ni ku isi yose wuzi mu buryo bwa official na un iri kiwita mm. noneho yarenze avuga ngo mwese mwaganire nabo nk'aho ari kondisiyo yo ngo muganiriye nabo natwe twaganira icyo ntabwo ariko gikemura ikibazo icyo gikemura ikibazo gute oya nubwo nakigira avocado diable byaba ikibazo tubyemeye ikibazo ni uko biba bikemura ikibazo cy'iwabo biteje ikiwacu mbigusobanurire kuko ikibazo ni m ni FDLR nuko wenda twe tuvuga ngo nice mutobo abaturage bo bati nibace uh, eh, nibace sijye aho bajya wenda nibace Kinshasa bace Nairobi mu biganiro n'u Rwanda baze bajya mu rugwiro abandi baza bajya eh, muri parliament Kacyiru ku gishushu reka mbigusobanure muri uburyo ibintu emuventura yasabye nibyo byayirashishije wari ubizi hmm. yasabye kugira ngo bayivange na faridese aribo bakontorora umutekano wo mu burasirazuba bwa kongo cyane cyane abari b'abarwanafone kugira ngo imitwe iza kubaviyora abagore gutema inka kubatemagura kubateka no kubarya uh, bayishase muri ako gace eh, bakoresha imbaraga zabo barinda abantu tekinike na tagitike n'umutima ukomeye wabo bakoresha intwaro za ibifaru bya faridese bakubite faridese yabeberaga ikorohera ikabererekera fdr izi naho bari m23 yarangije kwamenya ifite n'ibifaru ari iyoboye umutekano waho ni uguhita ibyoherekeza muri fdr igacucuma yego mm. noneho kuba barasabye rero kugira ngo barinde umutekano w'ako gace mu gihe cy'imyaka itanu ibanza abasirikare babo bose babe muri ako gace mu buryo burofisiyeri ariko bavanze n'abafaridesi ntabwo umufaridesi azacishaho fdr bwihishwa kandi buri mufaridesi ahagararanye n'umwe mu ventura mu magambo makeya fdr yayitibura amajyo ikabura inzira icamiza gutera mhm. icyo gihe yabisigaranye inzira yo gupushinga u rwanda ngo rubemere ibiganiro nta gace bafashe kandi barabizi neza ko u rwanda kuri iyo ngingo ni nk'ikimata sinzi nimba no ngo wafashe agace nabyo byaguhira eh, mutaba ndagira ngo nibaze impamvu noneho ariko ah, urumva DRC igomeza kugundira byasaga naho baraba bayishe noneho umuzungu arebye ibyo baganiye ati ibi byo kubashyira mu gisirikare mubashyire mu mashyire mubahe n'amaranka amakenga bamuha generali mm. Kinshasa mubashyire no muri politiki nimashaka mubahe na za Minisiteri, ariko kubemerera kuvanga ingabo zabo na, na FARDC ngo zijye kuyobora umutekano wo muri kariya gace mwaba mukompromayizinze diru ya fdr kandi twari turi kwipanga igeze ku mwishu kuko mm. ubundi babaga katanga none uyu munsi basigaye bari already mu gace M23 na FARDC niko Kiringoma yavuze umuvugizi wa wa M23 na nako wa eh, oh, yaravuze ngo intwaro ntabwo tuzishyira hasi tuzifite ku bw'ubwirinzi ariko ntituri kuri front turi kurwana yarabeshyaga ngo ahubwo tuzifite kugira ngo niba turasaho kuko ngo turi muri eriya na zone y'aho imirwano ikubera bivuze ngo yarangije kuduha lokarite monisiko yavuze ko bari katanga ariko uyu munsi kiri ngombwa ari kuvuga ko bari muri iriya lokarite cyangwa se kariya gace eh, iyo M23 ibiri kurwaniramo nko kuvuga yuko ese undi reka nkubaze ubundi umusesenguzi ukuntu ahita agufata nimba bari mu gace M23 iri kurwaniramo M23 bakaba batarahura ngo bakozanyeho bivuze iki dugusobanurire mm. vous yaravuze uzi France. ngo à euh, un endroit et il dit ah son con il va nous pourrir la vie et que tu essaies de l'appeler son con en il n'en est pas question d'aller chercher je umuhanga uzi bishatse kuvuga ngo winjira ahantu muri sale ah, eh, eh, eh, ngo eh eh wa mubabironi araje reka mu mubabironi enko eh, wa mubabironi araje mwana ngaraza kutubihiriza mukarangaguzwa mm. ugashaka mu Babiloni wari we ngo ukamubura ngo si ngombwa kwirirwa ujya kumushakira kure <laughs> you are the one <laughs> nimba rero uvango muri kurwana mu gace M23 kurwaniramo igafata uduce twose ntigere ku birindiro byanyu kandi muvuga ko ibyirindiro byanyu ngo munarinze abaturage oya oya muvanze na faridesi irondo n'ibisambo byari byarivanze icyo gihe ntabwo ari kwirwa wibaza ibintu byinshi ku bantu barebye amafilime nubwo mvuzemo ibya filime ariko iyo wagiye kureba umuteroriste mu nzu mukinjiramo swati mukabona mu gihe mubyumba byose mwamubuze aba yasohotse yambaye imyenda ya swati yagoronzoye umwe muri mwe ibyo twese tubiziranyeho amagambo makeya avanze n'abo utari gukekeramo ko yaba arimo mu by'ukuri rero ah, ni uwo mugambi Eh, w'ubunyamaswa w'inyamaswa abantu uko birivuga w'abadayimoni mm. w'abazungu bashaka kuzana FDLR mu rugwiro bashaka kongera ko jenoside eh, yakongera kuba badufata nk'amahene ntabwo ari nk'abantu eh, birakwiye ko abanyarwanda dutangira kubimenya tukamenya ko umuzungu ntabwo adukunze dukorana mu nyungu ariko iyo bigeze kuvuga ngo ntabwo ari we wifuriza human rights mutabazi kuruta uko wowe twicaranye uyimyifuriza nimba hari n'ikibaye yita ko kirimo human rights ni uko narindi mu bintu byasenya u rwanda ukampagarika ariko turi abavandimwe nabiturekere nk'uko nabi iyo barimo badiringa iby'iwabo muri amerika no mu bwongereza no mu bufaransa nta n'umunsi n'umwe twari twajya guhantana ngo tubabwire ngo ariko uyu muntu mwafashe ngo uturuka arikansasi ngo buriya ngo ngo rayitsi ngo muri kumuha n'izihe turabatini si muvuga ko ari umuteroriste simwe mwifatiye nimwe bireba muri abavandimwe mudiringa nabyo mu by'ukuri umunyarwanda ni urwo ruhande yari akwiye gusapotinga so rero mu by'ukuri uh, ni uwo mugambi bafite uh, niyo mpamvu kwimanganya njye bingora kuko nzi ingaruka byatuzanira turi muri minenegwe minenegwe ngo nta kibazo ngo nta kibazo uh, kuko kisekedi kuba yarageze aho avuga ngo ngo abanyarwanda ngo turamukeneye kandi na kongo ubwayo itishoboye ntabwo yabivuze ku bwe ahubwo ni ukwizera imbaraga za samuwani samuweya kabiri kuvuga ngo umwanzi wacu ni ubutegetsi eh, bw'u rwanda buri mu rwanda bw'i kigali na kagame akavuga kandi eh, ngo dukeneye kwikiza abayobozi nka bariya hmm. umunyapolitiki yavuze kuriya biba bivuze ngo yadekaraye intambara kandi nta kisubiza inyuma nko gushaka kuvuga ngo uramutse uri umunyabwoba wahita umubwira uti aho kugira ngo mu nterane ayo mahiri n'amacumu numva mwakorekitinze kuko buriya byizereyemo kwenda hari abasamwanditsemo bazamuha ibiremereye ugahita wemera uti ngaho nibaze tuganire kubera ko urumva eh, fdr itagihari ntibaba bakishaka guporoteja ka gace badashaka ko M23 irinda bahita bibwira ati M23 byanyu byose mwasabye turabibahaye murashaka kurinda kariya gace na FARDC turayikura muharinde mwenyine musinyire gusa ko mutazagacimbura ngo mukagire etayizore eta yanyu kandi nimubikora twamaze gushyira fdr ku butegetsi kigali bazakubitira inyuma dukubitira imbere ako kareta mwashatse guhimba ahubwo tukabasyonyoreremo amagambo makeya kongo irashaka kuvuga ngo ipushinga u rwanda rushyire mm. fdr mu buyobozi mm. noneho nayo imbogamizi zo kutemerera emutiyeni ibyo isaba zibe zivuyeho ihita ibibaha hmm. ariko ntabwo u rwanda turi muri iyo gemu ibibazo byabo natwe ikibazo cyacu ni fdr hmm. ibyo emutiyeni basaba agahinda gake nk'umwana upfusha umusambane wa nyina hmm. kuba bimeze nk'aho biburoka inzira ya fdr ni amahirwe yacu ni umugisha wacu kubera ko imana ikunda u rwanda abo kumera z'isi bose babonye agakiza kacu ati koko u rwanda rufite imana mu by'ukuri uh, ibyo muri kongo ni urucabana mm. igisubizo kiroroshye mm-hmm. mufate fdr mm-hmm. muzingi mm-hmm. niba mushyira mu mifuka nimba mushyira mu mabaro nimba mushyira muri kontineri mm. muzane mutobo mm. yewe nimba mwumva atagira human right iyo mutobe izengurukwe n'abazi human rate kurenza abandi mm. mushyireho satelite mushyireho kamera mushyireho CCTV murebe ko ari udutera udukubita urushyi ah. uretse kumukoropamo no kumuhanduramo iyo ngengabitekerezo ngira twarangiza tukamuzana mu Rwanda mu banyarwanda mm. yarangiza akabona uburyo abanyarwanda bateye imbere bakamwigisha guhinga kijyambere muri Kongo se yarabizi ko bari mu mashyamba tukamwigisha kwicara mu matuwarete siege anglaise ya kizungu nese mm. yarabizi muri ayo mashyamba ya Kongo tukamusirimura tukamuha ubutaka bwe n'imitungo ye tukamubwira tuti nimba ufite n'ikibazo dore watinze iyo ngiyo abandi batera imbere fata inkunga fata inkunga fata inkunga fata genereta fata posita sude sudira turaguha n'amasoko amashuri agomba kubakwa ubaka inzugi zayo ukora inzugi zayo wasigaye inyuma shani we witindije muze mukore muze mutere imbere ikibazo cy'abagenzi cyari gikomeye ariko se ngo batabazanye ngo ku buyobozi niyo ideology ngo banezerwa se none se bagize ngo kuba abajenosideri ntawe uzabica nk'uko abanyayisireri abayahudi babikoze nibyo dutozwa n'abazungu mutose nibo bayitwubakiye none se abemeye cyane basabye imbabazi bagataha none se nibo babitwigishije gacaca se ni iyabo mu by'ukuri umuzungu iyo ameze nk'ushaka gukemura ikibazo cya fdrr fdrr arayizi none se urusha impuhwe nyina y'umwana aba ashaka kugira gute kumurya none hari ibintu abandi bakajya ngo u rwanda rwarashotoye koko mm. gushotora se bazi ibyo ari byo none ukuntu umuntu arabivuze mm. mu kanya ngo ariko ntibakatwita inyangarwanda ngo twebwe abapadiri naho imana tomasi ngo twebwe ngo ba jean paul ngo ntagara ngo ntibakatwita inyangarwanda ngo ariko ngo urumva mm. eee eh, eh. nimba uri kuri sayidi y'inyungu z'u rwanda n'abanyarwanda kandi bose urabigaragariza ku buryo uri buruce mhm. abanyarwanda twe tuyikora iki ubu yaravuga ahubwo adahise akubwira ati efudere barayibeshya nta jenoside yakoze mm. ariko uzi ko bariya abantu b'inyangarwanda mm. nk'uryo mba nshaka kuzabafesinga nk'umunsi nkabaza noneho reka tubwizanye ukuri ninde mm. wayikoze uziko ntiyabona abo bitwa na imana avuga ngo byibuze bagusaba ibyo yakoze n'ubunyamaswa wenda ngakondana abantu icumi abakondane kandi abana be yirwa akorana nabo amapolitiki bamurakarire magambo make we sinzi nimba uri kumva icyo ndi kucyumva nubwo bavuga ngo nguriya baramubeshyeye ntiyikoze iyo jenoside tubanze twemeranye kuri kuri undi ni uku nguku dala filozofi dukora ikintu mm. kuvuga kwemera ko yakozwe mm. nkaba mbona uri kuvuga yuko abantu bari intwari ukondana umwe babiri kandi ntabwo jenoside yakozwe n'abantu babiri mm. oya so ahubwo uboneka urimo uhimba jenoside y'abadage mm. ugereka ku y'abayahudi mm. ndavuga abadage b'i kigali ndavuga abayahudi b'i kigali mm. ahangaha rero icyari kigukwiriye ubundi mu mboni z'abayahudi ni god's wrath operasiyo yitwa umujinya w'imana ariko ko u rwanda dushaka kuba umwe dushaka kubaka u rwanda dushaka gukiza igihugu dushaka kubaka u rwanda rudagira uwo rusigaza inyuma kuko tuzi ko turi abavandimwe kuko tuzi ko umuzungu ari we wamya dutobera nubwo n'abandi bagize uruhare nyine rwo kumwemerera no kuyoboka umuyoboro tuba tuti uwemera icyaha ataha uca mutobo ataha twebwe ibyo yari yaramize tuzisharija kugenda tumukuramo kandi aho abanyarwanda bageze biyubaka ubwabyo bizamubera isomo mm. ariko reka nkubwire hari umuntu ushobora kuba afite ideology ya autopower ideology ya genocide mm. azi wenda akaba ari iyo mu mashyamba bamufata akaba azi ko bamurangiza yabona aje bakamuha mm, gutera imbere yabona abagize imodoka ya mbere mu muhanda n'iya kabiri ziri kwinjiza amafaranga yabona afite inzu z'ubucuruzi imiryango iri kwinjiza yareba uburyo ubuyobozi igihe atanze igitekerezo bacyumva mm. atari kuzi ko bya bintu twarwanaga bitari byo mm. twagomba kuza tukajya mu baturage tukaba abaturage kuko mm. ubuyobozi ni ubwa bose ibihari twe twizera ko umunsi tuzabacisha Mutobo ibi barimo bamize bazabiruka wenda aya ma umuntu wariye uburozi bameze abantu bariye uburozi ariko iterambere imirongo migari gahunda y'ubumwe na ndi ni nk'amata ararutsa niyo mpamvu tuba ngo igisubizo cya fdr turagifite nk'u rwanda mu bagote n'iyonka muzane muri kontineri muri mu mabaro mu mifuka sinzi niba ari mu magunira ariko mubazane mubashorere iyo munisiko nibashorere mubazane e, e, imutobo nta n'umwe uzarwara nta n'umwe uzakubitwa urushyi kandi uburozi dufite u rwanda impumeko duhumeka ni amata yo kubarutsa ubwo burozi mu by'ukuri uh, ntabwo ibisubizo byari bino niyo mpamvu tuba ngo ntabwo ari ibisubizo byo kuzana ingabo za east africa nazo mm. zaragowe mm. ariko se nyine umuntu araza kwiterera amata nk'isaza atazi kuyatokora nyine ikibazo ntuzi ko kihagaze mm. uri kumva ibyo gusaba kubeshya ukareba harimo inyungu z'amabuye ukareba inyungu z'ubucuruzi ariko sinzi ni kuki nta muntu ugeze akorera mu nyungu z'ubucuruzi kuri jenoside y'abayahudi ngo avange ibintu mu by'ukuri rero ni icyo kintu abanyarwanda bagomba kwanga mm. tukanga ku gasuzuguro mm. tukanga akamenyero mm. kaba k'umuzungu kaba kutera inkunga kaba kugira gute tukakanga ndagira ngo ufate aya magambo kongo iri mu bushotoranyi no gucumbikira fdr n'ubushotoranyi no kuyiha katanga ngicukura amabuye n'ubushotoranyi no kuba irwanga iraje kuri bera reka se kandi ubaze ubundi liberasiyo uzi ni zingahe hafi aha ngaha nzi liberasiyo y'inkotanyi ziribera u rwanda reka tube ko uganda yo ntiyazanye nabi ariko reka tubare ko uganda ari ukuntu yabahuhiyemo mm. tubaze ko habayeho liberation mm. ni uko hari hari umutwe w'abanyarwanda ufite mm. ibyo uharanira noneho akaba igihugu gishobora kuba bakinga ariko se si bo bonyine na za tanzania na za burundi burya tubyemere hagiye havayo hari uburyo mu buryo bumwe cyangwa ntago ntago support umuntu atanga iteke nkuko na Kongo ishobora kuvuga ngo ntago tuzaza i Kigali bagaha ibikoresho na ziriya Sukhoi bakazereza FDLR ikimanukira bo bakaguma hariya ntago kuba umuntu avuga ngo ngiye ngo bakeneye ubufasha bwacu ngo ngo ngo ngo bashe kuba liberated kuri buriya butegetsi bisobanuye ko FARDC izamanuka mm. ukabona FARDC kimisagara mm. ukuntu babona FARDC ubona yaza kimisagara nubwira fdr ati ni ibyanyu ni ababurada banyu ni mumanuke dore ibikoresho ngibi dore sosiyete mm. diplomatike ngiyi mm. um, tujya kuri Congo kuri mombuto mm. ntabwo twijyanye mm-hmm. twajyanye na na desire kabira ntuzi ugiye kuri baretinga igihugu uri wenyine utari kumwe n'abanyagihugu umaze kugifata wakigira ute <laughs> hariya uzi ko n'abazungu ibyo bintu n'ubwo badusuzugura batarabikora none bajya gukora icyo bita kuribera ribiya eh, mm. hajyanye n'ingegera zo muri ribiya nyine mm. zitwa umutwe ariko barazishaka zikaboneka mm. uzi icyo nshatse none kisekedi wa mwana wabandi baze ngo mwigisha tubwire kisekedi muyaya tubwire mwebwe muzazana n'abandi muza kuribera u rwanda <laughs> fdr icyo cyo ntabwo gisaba igisubizo ibyo ndabigusubiriza ntabwo bisaba yuko ujya gukora statement none se muzazana na fdr ntabwo ari abajenosideri ese ubundi mm. kuki mutajya mubyemera ko mukorana nabo ku rwego muzaza ku mm. nyine kubafasha gukora liberation ese ko muvuga yuko wenda ari impamvu ngo y'ikibazo cya M23 mm. FDR aho yavukiye iyo ngiyo M23 yari yakavutse mwayibitse muteganya ko M23 izavuka mwarerekwaga mm-hmm. musigaye mwerekwa ku buryo mumenya ko M23 izavuka mu gihe kizaza mugaperezeriva abajenosideri bo kugira ngo muza mu by'ukuri icyo ni ikinyoma mm. none nyakubahwa kisekedi umushotoranyi ninde uwavogereye ubusugire ninde si we waryo wazanye indege kayiparika hano i rubavu mu by'ukuri duherukana watubwiye ko ari ubushotoranyi ni ubushotoranyi muri icyo gikorwa cyo kumva ko bazakora ibyo bakora ngo bakagira abo bohereza bakabikoresha bazi i kigali yego ngira ngo wenda ubwo duherukana iyi ndege niyo twavuzeho yari yaparitse hano i rubavu urabihuza ute n'aya magambo hmm? avuzwe vuba aya sayo navuze reka giseke ibyo yavuze nabivuze ibyo egisegisensi yavuze nabivuze ntacyo nasizeyo n'ibya muyaye nabivuze n'ubu biracyari ubushotoranyi ah, oya hmm. ibyo perezida yakoze byo ni dekararasiyo y'intambara yego umva ukuntu intambara ikorwa yego ntabwo byemewe muri dore interinasiyonari gutera igihugu Mm. utakoze icyo bita utorera icyo bita amvoye sipesiyare mm. buriya riya jambo ryari mu mwanya wa amvoye sipesiyare mm. kuvuga iki kuvuga ngo cyangwa se mesaje ya mvoye sipesiyare niyo iri muri ariya magambo uraza ukereka umuntu icyo twita state interest state interest ku bihugu byose zihuriraho ni ukuvuga ngo uh, national security aba ari state interest icyo twita ah, social cohesion aba ari state interest noneho iyo igihugu cyabangamiye izo state interest n'izindi nko kuri amerika bashobora no kuvuga ngo ah, kurinda ibihugu bidafite nuclear weapon ko bitazigira mm. noneho iyo igihugu cyakandagiye muri izo state interest mm. ntabwo gitera mm. urabanza ukohereza intumwa kuko nabanga intumwa ntabwo yicwa buriya nta nubwo yicwa pe iyo ntumwa iranaza ibihugu bibanye nabi ikaza bakayireka bakayihorera rimwe na rimwe ziza mu ibanga ntabwo mm. ngo abantu bamenye ko yaje ariko barayirindira umutekano ko iba ifite na pasiporo diporomatike uyikozeho byaba nabi n'amahanga yakomerera nabi mm. eh, noneho ya ntumwa mm. ikaza ikavuga ngo reba ibyo muri kutubangamiraho kimwe bibiri bitatu bine bitanu n'ibintu mutashyira muri mediya uzi ko ushobora no kuzavuga ati kiriya kirombe mutakiduhaye turabarasa ariko si ibintu mwashyira muri mediya kuko nta n'ahantu biba byanditse ko yabivuze ariko mwebwe aberetse icyo mwakora kugira ngo atabarasa hmm. Ibuka Yesu avuga ngo aho kugira ngo urwane n'abantu bafite inzovu ebyiri ubwo ni mu makumyabiri ufite inzovu imwe mhm. ngo uzohereze intumwa ibabaze ngo murashaka iki kugira ngo tubane amahoro hmm. hari igihe ahita bakubwira ati muzajya muduha imisoro ya makumyabiri ku ijana yose yinjira mu gihugu hmm. nimba mwinjije miliyari miliyoni magana abiri zawe muzohereza iwacu murabyemera cyangwa tubacyature ukavuga ati ukareba ukareba ko mufite ingabo zifite izanjye n'ubundi igihugu mwana ngo gitware ndabyemeye bashaka guca muri iyo nzira rero mm. bashaka gushyira eh, perezida paul kagame eh, n'ubuyobozi ayoboye muri ndabyemeye mm. eh, ndabyemeye fudere nize ndabyemeye barashaka iyo nzira <laughs> ariko bakabikoresha bakabikora mu nzira yo kukwereka ngo hari ukuntu umuntu akwereka intwaro afite mm. yamara kuzikwereka uribuka harya ni senakaribu wabikoresheje agatuma intumwa ngo zize zibabwire ngo ngo amahanga natsinze Mm. ibikoresho mfite ni ibi n'ibi mwe murabona muzampagarara imbere uri kumva icyo kintu mm. ko ngo ni nk'aho kiri gukora kisekedi ku mm. kisekedi arabizi ko dusanzwe tumuzi ko ari umuntu umusivire umuwoga uwatwaraga tagisi muri belgique ntabwo ari umuntu wo kwimezira na masita w'intambara ibyo arabizi nubwo yashatse zidayivashoni ngo umuntu avuze ko azi intambara kumenya intambara ze n’icyaha icyaha nta cyaha cyo kumenya intambara kiba mu isi kabiri abikubwira ko ati bituma amenya agaciro k'amahoro rwose gashaka amahoro nakweretse amahoro uburyo yaboneka fata fdr zigote zizane zose n'iyonka mm. uzana mutobo niyo nzira y'amahoro ariko barabizi neza yuko izo nzira zindi zose nta mahoro zizazana ariko umuzungu se yitaye ku munyafurika nabwo ngo badufata nk'amahene mm. nubwo bibanga ngo human rights bira ni injuga umuzungu ntabwo yigeze aha agaciro umwirabura akorera mu nyungu divizepureye arabateranya kugira ngo muhore mukocorana abibe mm. nashaka kugira icyo abategeka mukemere kubera ko ntimusenyere umugozi umwe noneho kisekedi kuba avuga kuriya nabyo ubwabyo ni mesaje mm. ivuga iki inyuma yawe hari ingabo mbese rwati mfite inyuma yanjye mfite inyuma yanjye <laughs> hari akantu kishe ariko umusaza nawe eh. yaravuze ati samuwani samuweya eh. ibintu arabishyigikiye nubango rero nimba twanga iyo puresha kandi tuzi ko ushyigikira atabuze ni uko twamaze na tekinike ivuga ngo yashyigikira yagira neza ko icyo areba ari inyungu tuzabapyatura nitumara kubapyatura tumubwire tutirata ubu abantu babashyigikiraga iki ko n'izo nyungu ushaka reba uburyo twaziganira ariko udashyigikiye izi ngarisi n'aba bajenosideri mu by'ukuri Eh, umunyarwanda aryama asinzire uriya uvuga ngo ngo ngo kisekedere kamubwire n'uwe munyarwanda uvuga ko kisekedi ari umuvandimwe we mu byo ari kudukorera yaba umuvandimwe ko duturanye natwe twifuza ko tuba abavandimwe ariko turabavandimwe bazana efudereri mutobonaga ariko abavandimwe bayizana mu rugwiro icyo kintu kibe kiriya na buri munyarwanda agishyire mu bwonko yego aho nanjye ndagushyigikiye mutabazi wanjye mvuga ibintu bisobanura aveka ingero uranjirira bayazi se ingero zose naguhaye urazishyirahe zavahe kandi abantu bajya kwivugisha ngo abaribeye u rwanda ngo nabo bakoze jenoside nanditse igitabo cyitwa inkotanyi mu mboni y'abato kuki nawe wigeze akora konti ipoteze yacyo sinagaragaje yuko zitigeze zikora jenoside mhm. sinagaragaje ko ntawe zishe mhm. abantu bo hanze ntibakinsabye mhm. nubwo batigeze bakopfora nyuma yo kugisoma bisobanuye ko nyine ubwo bari kuba bwatse mutabazi ko anacyanditse bamumereye nabi abantu b'i kigali bamwe bamwe buriya ntiyakubitiye mu mavi oya naranditse Mm. igitabo ngishyira hanze mm. mwaragisoma mm. kuki mutavuguruje nacyanditse nk'umuntu wagiye nkahungira kibumba nacyanditse nk'umuntu eh, kera tutarabandi umunyarwanda witirirwaga ko ari umuhutu none kutakivuguruje nyina handitsemo siyantifike nimufite rigima yizamure yego mu by'ukuri rero navuga ngo eh, ntabwo bubakiye ku kuri bubakiye ku binyoma no guhimbahimba eh, no kumanipira n'ibintu n'ubundi by'amoko kuko n'umuntu azi ariko ngo urebye ngo ubona ngo ubona mm. ngo ibintu bitiharirwa byiharirwa nande amafaranga abonwa n'uwakoze yego <laughs> kabiri umwanya w'ubuyobozi uhabwa ushoboye ushobotse mu by'ukuri warashobora anashoboka bakwima umwanya ariko ntabwo wazana eh, idorozi za utupa wanguje no gutwara imyanya ntabwo ibyo byo bikora turabanza mm. tukayiguhandura mpaka ishize mm. kandi ngo akaba bayicwe n'ingo nimba ukuntu yavuze ngo ibintu byo gutokora amafuko hari igihe byanga mm. ngo ari umuntu ujya ama idiyoroji ugasanga ni nko gutokora ifuku mm. mu by'ukuri uko niko kuri mm. abanyarwanda bose iyo byashoboka ko video buri wese umunyarwanda wese akayumva we ubwo akajajinga ko yataka ubundi bintu mutabaza avuga ni ibihimbano nibyo bamutumye ni mu by'ukuri nta kuri kurimo ngenda nkurizoninga nkwereka nkwereka nkwereka ko ntawabujije uburenganzira ku gihugu ko muto bihari ko u rwanda rwiteguye kubasubiza mu buzima busanzwe ibintu byo kumva ko bazazana imvugo hariya ku gisozi twabonanye ingabire umuhoza bigitwara kumva ko ibyo bizakora ishyaka byirirwa bikora manifestation nk'uko muyaya aba arimo agenda acinyiriza acinyiriza mm. ese abanyarwanda twigeze tubabwira abo bashaka gukora liberation ko mm. dukeneye u rwanda rumeze nka congo mm. twigeze tubabwira se ko dukeneye umwanda uri muri kinshasa tujye tubabwira se ko dukeneye kamoko ah, none yandi twibagiwe ngo y'abacyaba n'abagira gute batangira kwifora n'imiheto n'ibiki byose n'ama mashete n'amashoka n'indyankwi hmm. n'amasuka ahinga n'ibiki byose amasuka dufite nayo guhinga imirima amashoka hmm. nayo gutema ibiti ntago dufite uwo mwanya dufite umwanya wo kubaka ubukungu n'iterambere hmm. kandi haracyari umwanya na pati y'abo ngabo kuko turacyabemera nk'abanyarwanda abaciye umutobo mm. ikibazo ahubwo cyo kubabaza batinyira iki mutobo batinyira ikiri mutobo rewe ndumva twanasoreza aha mutabo barumva bagomba kubanza bakora jenoside nayo bakagaragaza ko ntayo bakoze mm. bakagaragaza ko ari amakimbirane ko mm. bityo kubabarana ku mpande zombi bagomba guhita bajya muri politiki hari igihe bahita bakurikiza bavuga ngo kandi nitwe twari tuyoboye reka dufate twari tugereje hari ibintu kuko ntiwamenya ibiri mu mutwe muzungu kuko ikiri mu mutwe w'umuzungu reka mubwire ntabwo ari ukugira ngo baze babahe imyanya y'abadepite batanu Mm. oya rero poropoje babikwemere ko baba bakubeshya bo barashaka kuza bahita bafata ubuyobozi gutya mm. umva mbese kuza bigasa n'ibisubiye uko byari bimeze ahari nyine habyaragihari umuzungu we yaza kubeshya ibi ariko umuzungu abakene ari bo bayoboye abakene ari bo bayoboye cyangwa se bafite imbaraga zitanyeganyezwa mu gihugu none ugasanga igihugu gihoramo ifujo akavuyo intambara amasasa avuga eh, imyigaragambyo itarangira u rwanda iterambere ryarwo n'ubumwe dufite ni nk'aho byariye abazungu mm. utanajyaho kiriya kibazo ni icya niwe gitangiranye no mm. agenda y'umuzungu kuko mm. urabona u rwanda twebwe umuzungu dukorana nawe ariko atatwempoza ibintu bye ariko bariya ibyo umuzungu avuze ni ndiyo bwana ndiyo bwana ndiyo bwana abafashe kuguma ku butegetsi bakomeze biba abanyekongo abafashe gukomeza gusahura mm. akomeza abakingire ikibaba mm. amabuye bajyana abasigireho igice kimwe mm. corruption ikindi gice gitware akomeze no kubakingira ikibaba ngo nibo bafite ubuyobozi bwiza na demokarasi ngo na freedom of speech ngo na freedom of uh, manifestation na constitution ibintu nk'ibyo ngibyo mu by'ukuri rero uh, ndumva nejwe n'ikiganiro dukoze yaba abanyarwanda bose bacyumvaga njye nta muntu nempoza ibyo navuze mm. we natekereze nawe atekereze kandi areke kuba biased mm. natekereza adashyizemo amoko mm. no kumva agatekereza nk'umunyarwanda agatekereza icyaba mu nyungu z'u rwanda akaba abona ibyo tugezeho n'uburyo abandi babyifuza babibuze akaba anafite imaje extrapolation cyangwa se ah, prediction Mm. y'ibyo bintu abazungu bashaka kutuzanamo n'ibyo byatwubakamo n'ibyo byadusenyera n’ibiryo byadu kuri uru rupfu hano ibyo ashaka gukora byose n'ibyo ashaka gushinja u rwanda mm. ngo ngo semera moro <laughs> none si ibyo kisekedi urimo nimba atari semera moro ni ibiki ubisobanure buriya hari igihe nicara nkumva agize nk'icyifuzo ntazigera ngeraho mm. nk'uwamba kisekedi na muyaye n'abandi bose babishyushyemo nkabicaza aho none ngiye kubabwira cyangwa dusasa inzobe muri icyo gifaransa muvuga mm. nkabasobanurira nk'uko mbisobanuye mm. ngaho mutange verisiyo yanyu mwebwe mm. murahakana iki muri ibi byose mbabwiye urakoze cyane mutabazi kuba utuganirije ikiganiro cyiza rwose umunyapolitiki umubwiye ibintu birya araba ngo yango turabihakanye ngo ibyo si byo eh. ibyo ni ukuduhimbira eh. ya murakoze cyane abari badukurikiranye reka wenda hari umuntu uba wifuza kuba yakuvugisha yakugira n'inama cyangwa se n'igitekerezo yaguha cyangwa se n'ibyo aba ashaka ko umwunganira mu busesenguzi bwawe ndetse n'inama ugenda ukomeza kubagira bahe nomero kunyaka igitabo sinabwiye ngo kuki batakivuguruje kuki batakivuguruje wenda ndabizi ko benshi bagitwaye bo hanze bari abo ngabo yego ngewe mutabazi murana nimero nuko nawe ujya nambugisha cyangwa nyandikire kubera iki ibyabo ni ibinyoma iyo babonye ufite ukuri baravuga ati mm. uriya muntu wajya kumuvugisha agahita amukubita ukuri mu maso <laughs> bashaka eh, kuvugisha wa muntu ukiri mu gahuge wa muntu wa nyamugira irya nino babona batagushoboye ahubwo bagashaka kugambanira bari iyo ngiyo bakavuga ati uriya muntu mm. asa n'udukoma mu nkokora asa n'uhumura abanyarwanda kugira ngo eh, tutabayobya mm. nimero ni zeru karindwi umunani umunani mirongo itatu icyenda gatanu cumi na gatatu unyandikire kuri watsapu nibwo buryo bwiza mperefera iyo tutaravuganaho ngo tube turi abantu bamaze kubaka konegisiyo nibwo buryo bwa intorodakishoni unyandikire kuri watsapu zeru karindwi umunani umunani mirongo itatu icyenda gatanu cumi na gatatu njye mutabazi kabarira Maurice ndabakunda cyane nkunda u rwanda kandi na fdr nyikeneye umutobo nk'inzira imwe rukumbi mm. eh, y'umutekano cyangwa se eh, no gukemura ikibazo cyo muri congo y’iburasirazuba ndetse n'u rwanda icyarimwe eh, nubwo buryo mbibona ni nabwo buryo bushoboka bwonyine kandi ni mu nyungu z'abanyarwanda bose mureke kuyoborwa n'abazungu bumva ko mugomba guhora mumarana mm. bakababeshya ngo natwe ariko tugira parite ebyiri ziba zihanganye Mm. none ko muri amerika tutabonamo fdr yo muri amerika na rdf yo muri amerika mm. rero nimba bafite uburyo bwabo bacyocoranira mu magambo mm. uh, nta politiki y'urwiganwa ibaho ntabwo uyobora igihugu by imitation wigira kuba wigiraho ariko ukubaka ibintu bishingiye ku mwimerere wawe ku mateka yawe ku muco wawe kandi uh, ubwenge bugaragazwa n'imirimo yabwo aho u rwanda rugeze uretse abantu nk'abo bakunda imyanya n'ubutegetsi hmm. ni u rwanda rwa bose ni u rwanda rudaheza kandi ni u rwanda rwemera kubabarira n'abatakababariwe kugira ngo ariko eh, dukemura ikibazo na rimwe na rizima eh, tuzarage abana bacu u rwanda rutera ntiruterwe rutisukirwa ndetse n'aho baba abazungu none se ko abazungu bashaka kuduca muri rihumye rya fdrr iyo fdrr idahari twese tunze ubumwe none se bazakora fdrr y'abazungu umwe iyo fdrr idahari nayo yabayenduye umunyarwanda barimo bakorera iterambere mm. barimo babara amafaranga barimo biteza imbere mm. eh, turimo twese imihigo eh, umuzungu muzungu usaza akora fdrr yabarutuku ni ukuvuga ngo u rwanda rw'abanyarwanda bunze ubumwe badafite umwiryane ni u rwanda rutera rudaterwa kandi ibyo birashoboka nimba abantu bakubaka umwijima ahantu mm. ni uko umucyo wa mwijima wahunga eh, twifitemo icyizere y'uko twabikorera mutobo niyo mpamvu mutobo ihari niyo mpamvu idafungwa niyo mpamvu imitungo yanyu n'amasambu yanyu nta wabikozeho ni uko tuzi ko namwe u rwanda ruracyari urwanyu ariko ntabwo ari urwanyu ngo muruyoboze ibyo bitekerezo hari aho mugomba gucishwa hari ibigomba kubavomwamo kubavidurwamo mm. kandi mwihangane mu byakire face the reality ibitari ibyo buri munyarwanda wese agomba kubarwanya atari urwanya mwebwe ko muri abavandimwe akarwanya ikibi kibatuyemo mm. icyo ndumva ari inshingano mboneragihugu kuri buri munyarwanda kandi na mutabazi ibyo rwose nzaba umuvoronteri wo kubikora niteguye n'ingaruka nabigiriramo ndumva twasoreza aho ngaho cyane iyo niyo numero wamushakiraho ukamubwira n'amazi ukeneye kuyohereza wayohereza <laughs> rwose iyo umuntu yakoze ikiganiro nk'iki ngiki ntahabwa amazi <laughs> eh. Eh, kubera ko iyo uhawe amazi babyita ko ngo wabikoreye indobo <laughs> ahabwa iki kwizirika umukandida ndabishoboye. Eh. Eh, wenda niba ajya no kumara amazi bazabamo ikindi gihe navuze ibindi ariko kuri ibi ngibi eh. kugira ngo atagira n'ubitesha ku gaciro kubera amazi ye yatanze icyo cy'amazi wenda tutakireka amazi mwangurira namwe ndetse ntiyaba ari n'amazi mwaba munguriye ahari icyo nywa gihenze sinzi uko ndakita mwamunguriye amata ye n'inshyushyu ndayikunda mwamunguriye ikikonje cyahandi ngo bikonje ni uko mufata ibyo mbabwiye bigasinkinga in your mind ni uko washeyaringa iyi videwo ahubwo amazi ushaka kungurira sheyaringa niba ushaka kungurira amazi ibihumbi ijana sheyaringa n'abantu ijana dore umuntu umwe afite umubare ku gihumbi eh? <laughs> ubwo urabunguriye amazi ko nshaka ibintu bicengera ni ukuri iyo abana nimbishoboye kuko bafata ibintu ngo bakabisiponsariza kugira ngo bizenguruke igihugu cyose kuko mvuze um, umutima wanjye mvuze ukuri kwanjye mm. kandi numva ntanze kontribisiyo yanjye nguriya muntu ashaka imyanya biroroshye mwafashe ibi bintu mukabyubakiraho njye mukandeka hariya mukareba ko hari icyumba kuko ngicyo nshaka ni contribution kandi ni uku ndayitanze hari n'ugeze kumbaza ngo umwanya ubona washobora n'uwuhe ni uwo kwicara kuri kamera nkakora nk'ibindi gukora ubu uyu mwanya ndawushoboye Eh. ari nta n'undi mwurwanira nawe rezo nta n'undi nawe florentine <laughs> ku yindi myanya eh. kandi uyu nguyu ubona nk'ushoboye eh. ndetse urambaza ibyo nshoboye ibyo nshoboye n'ibyo nzi nakoze n'umusaruro wabyo nkaba nshoboye kwandika igitabo cyitwa inkota mbone y'abato mhm. nshoboye gukora iki kiganiro mhm. n'ejo nakora ikindi n'ejo bundi nkakora ikindi mm. sinabivuze nk'ubijijinganya nk'uwabidikiswe cyangwa uwabibwiwe mm. it's my life it's my truth it's my heart you know so mu by'ukuri rero abantu bareka kudufata ko tutari yego eh, nimero ni zeru karindwi umunani mm. umunani mirongo itatu icyenda gatanu cumi na gatatu mwakoze cyane